السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اليوم حبيت أقدم لكم الكيكة بالتمر والجوز والزبيب قبل لا نبدأ إن شاء الله لا تنسوني من ال like والاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد من الفيديوهات ونبدأ على بركة الله إن شاء الله بالمقادير والطريقة عندنا نحتاج إلى كوبين من الطحين ونحتاج إلى كوب ونصف من التمر المنقوع بالماء المغلي لنصف ساعة ونحتاج إلى كوب من الزبيب آه، منقوع لنصف ساعة وطبعا صفيت الزبيب وعندنا كوب من الجوز المكسر بهذا الشكل عندنا ست بيضات مفصولة وعندنا نص كوب من الزيت وعندنا كوب من السكر والخل لإزالة زفرة البيض وعندنا الهيل المطحون بهذا الشكل ضروري بهاي الكيكة ونحتاج إلى الفانيلا ونحتاج إلى ال baking powder. وعندنا السكر المطحون هذا للتزيين الكيكه ونشوف طريقه آه، ان شاء الله طريقه العمل وهسه نبدي بطريقه المواد نضيف قليل من الخل للبياض وللصفار بهذا الشكل ونخفق البياض نخفق بياض البياض بهذا الشكل اللي تشوفه موفقة إلى أن يتكون عندنا رغوة بهذا الشكل بهذا الشكل اللي تشوفون بهالأثناء نضيف السكر بالتدريج بهذا الشكل الى ان يصبح بهذا الشكل يتكون عندنا شلون الكريم شكله بهذا الشكل حتى فقاعات الهواء تدخل داخل البيت كملنا البياض بهذا الشكل ونضيف كمية نخفق الصفار ونضيف له كمية السكر اللي بقت عندنا بهذا الشكل نضيف السكر بهذا الشكل بالتدريج بهذا الشكل الصفار أنا جالس السكر ويا الصفار يصيرون بهذا الشكل فبهاي الأثناء نضيف نص كوب الزيت نضيف نص كوب الزيت ونخفق بهذا الشكل طبعا تجانس النار مع بعضها البعض هسه صار عندي البياض بهذا الشكل والصفار بهذا الشكل اللي خفقناه هسه أدي هذا الوعاء أضيف بيه الطحين كاملا كوبين الطحين وأضيف صفار البيض والبياض وأضيف التمر المنقوع بهذا الشكل كل المواد راح أضيفها بهذا الشكل وأضيف الزبيب أخلط المواد بهذا الشكل إلى أن يتجانسون أضيف الجوز بهذا الشكل وأضيف الهيل المطحون وأضيف ظرف البيكن باودر بهذا الشكل والفانيلا بهذا الشكل وبعد ما خلطت هاي المواد كلها مع بعضها البعض اخلطهم خلطة بالخفاقة الكهربائية سريعة بهذا الشكل حتى تتجانس المواد جيدا مع بعضها البعض بهذا الشكل مثل ما تشوفون وهسه خلصنا خلط المواد بهذا الشكل عندي هنا القالب دهنته بالزيت ورشيت عليه قليل من الطحين وراح أضيف المواد كلها بالقالب كل المواد اللي عندي قالبي بهذا الشكل كل المواد نفرغها ونصب المواد كلها بهذا الشكل البيض عندنا بهذا الشكل اللي تشوفوه بالتساوي ان شاء الله نضربها ضربتين وندخلها الفرن ان شاء الله على درجة حرارة 180 لمدة آه، تقريبا نص ساعة 30 دقيقة نص ساعة تقريبا ونشوفها ان شاء الله من تطلع وهذا شكل كيكتنا بعد ما طلعناها من الفرن وزينتها بالسكر المطحون والجوز وإن شاء الله تعجبكم وتجربوها وألف عافية وشكراً